mbote mbote balingo balandingo na biso ekoki tokutanaka na bino ngonga oyo tokutanaka na bino topartage na bino avec euh, mon frère kashisha parti donc ya allemagne bosi bomesani en tout cas na émission oyo à thème je crois keloo toyaka kolo na thème moko ya makasi oyo tomemeli bino lelo ezali sur la drogue voilà donc la drogue tolobela yango lelo que dit la bible par rapport donc ya drogue mbo d'abord frère kashisha parti allemagne mbote frère alimia mbote bandeko balandi Esengo ya ko retrouver bino lisusu après une semaine ya absence surtout mpo na frère Alimia tokutani lisusu ezalaka toujours esengo euh, mpo na koya kopartage na bino makambo oyo Nzambe atiaka na kati na biso et surtout thème oyo lelo vraiment thème moko euh, moral thème moko euh, évangélique thème moko familial aussi puisque tozwi ba makambo thème ebele par rapport ya thème oyo yango tobandi vraiment par la grâce de Dieu Toa vraiment ko partager na bino et j'espère que vraiment mutu moko ako bikisama na kombo ya Yeshua. Merci beaucoup frère. Amen amen amen amen comme olobi thème donc euh, oyo ezali ko toucher communauté na biso la drogue boyebi la drogue ezali vraiment la base ya destruction mentale physique ya bato bandeko ebele Bazali na kati ya problème oyo, ba ndeko ebele ba membres ya famille na bango baza na kati ya problème oyo ya drogue ya dependance donc ya drogue oyo ezali kobebisa vie parce que ekobebisa yo vie na yo mobimba okosala lisusu eloko moko te savoye tolobela mingi sorcellerie tolobela mingi oh envoutement tolobela mingi mais ezali aussi na ba problème mosusu neti ya ba drogue oyo oyo peut-être bato balobela yango moins mais yango mpe ezali kotoucher communauté na biso to bato mpe kolobela yango lelo awa drogue qui dit la bible elo ni bible lui par rapport donc ya drogue et qu'est ce qu'on peut encore koyede kelo toko yede na kosunga bandeko na biso na ba oyo peut-être baza na kati ya situation oyo ya drogue parce que ezalaka facile te ntango eza facile ya kokota me kobima ezalaka vraiment très difficile je crois que bato ebele bazolanda na minute oyo bayebi elo nini tokoloba elo na kati ya, ya, ya émission na biso alors sur la drogue oyo ezali kodétruire bavie ya bato Ba jeunes lelo oyo ebele ba koti na makambo wana ya drogue, est ce que toko loba kaka que ezali kaka diable moto aza ko sala yango? Est ce que ezali kaka envoutement? Est ce que ezali nini? Parce que bozo loba eza biloko ya ko bwakela, ba misusu ba lobaka cigarette, oyo eza makambo ya cigarette te, eza makambo ya drogue, oyo drogue oyo tolinga pe ko definir yango sur na kati ya emission na biso ya lelo. Alors Fred Ashisha, alors avant que to to developper na thème na biso comme toujours ndenge ezalaka d'habitude, to tika emission na maboko ya ya Nzambe. Ye nde atika kokamba biso, alors nakotikela yo maloba pona kotia biso na kati ya mabondeli. Amen to sommes toko clairement toko prier na kombo ya Yeshua. Papa to kumisi yo lisusu pona moment oyo opesi biso favorable pona koya koloba liboso ba ndeko koloba na ba ndeko kosola na bango par rapport à thème oyo ezali delicat thème oyo ezali et aussi difficile tellement ezali aussi euh, compliqué mais je sais que par ton Saint-Esprit yo kotambwisa biso mpe kolobela biso papa Yahweh toye réellement avec komikitisa mpo na koloba ke toyebi eloko moko te tokoki mpe eloko moko te mais yo moto koloba na kati na biso Seigneur Yahweh tika ete ngoka nyonso tokopasse na kati ya émission oyo yo ozala na biso du début à la fin Seigneur yo osunga biso surtout mpo na technique osunga biso surtout mpo na makambo ba réponse tokopesa toloba na philosophie te Toloba meme pas na ba, ba intelligence na biso te mais toloba reellement par ton esprit enfin que moko kuna libanda abikisama seigneur papa nali ko bebisa misala nionso tu ya monguna par rapport ya deroulement ya emission oyo par rapport peut-être ya incomprehension ba ndeko nali ko bebisa nionso yali ya yote na kombo no Yeshua papa nali ko senga reellement yo kamba biso kamba ndeko alimia kamba ngai pe par rapport ya ba reponse na opesa afin que na suka moko na moko azwa reellement Part na ye na kombo no yeshua nde tosengi boye amen. Amen amen amen amen voilà tozo kota kati ya emission na biso la drogue oyo tokolobela lelo la drogue euh, frère kashika nayebi te soki na drogue na lingala tokoloba nini kobenga o nini likaya makasi terme nkombo nango na lingala toyebi te kobenga na drogue oyebi ntango ngai naza koprepare hmm. yango terme frère euh, hmm. toloba kaka drogue mumu nyonso ayebi yango mais kombo ekozala soki diamba esuki na diamba te diamba eza te ya bosi tolobela lelo vraiment toboyi kutu koloba keno ya pete ya makasi non sali oyo totolobela eza mpenza drogue oyo tomonaka ndake mutu azalaki propre akomi salite mutu alaki diva akufi pona yango sadi yango tobi kaka drogue frère toloba kaka soki toyebi na lingala biso na lingala nayebi yango te c'est vrai donc la drogue que dit la bible mais c'est vrai kaka ndenge olobi awa bisika ngai tobaka na définition parce que bon comment toko définir yango ndenge olobi awa opesi mwa définition mwa moke mutu oyo azalaki propre akomi salite moto azali na bonne santé akomi na maladie mais la drogue Comment on peut definir parce que bon simple simplement pona bato bazo landa biso parce que zelo moi eza ko jouer sur euh, mutu ya bato donc eza tina kata c'est matrati na cerveau et baby saka mutu hein donc et baby saka mutu alors comment on peut définir un peu na peut que na peut sur la définition na ngo comment on peut définir pona nation zelo landa biso voilà mais avant na loba déjà toko toko tia mise au point Bande oui. Bande bomona nga boye na vie na nga na mela cigarette te na mela pe drogue te na mela pe loko te. Nga pe la même chose. Ah, frère ba frère ba frère olobi olobi. Na lingi pe la même chose voilà, ni drogue ni cigarette. Justement c'est-à-dire makambo na koloba awa et ali d'abord ba témoignage mm. ya bandeko oyo par la grâce de Dieu tozalaka na bango en contact cest bandeko balingi bapesa bomoi nango na donc epa nkolo bandeko bali kotika mhm. makambo wana bali kolanda siko nzela ya nzambe tozwi bainformation mingi par rapport ya bandeko wana meme ntango nasola mhm. boye ndeko oza oye tu interpelle tu sais tosolaki na yo likambo oyo mhm. à partir ya baélément wana epuis na mawa na nzambe mpe Et puis na aussi quelques recherches de tokoluka to to preparer to pesa bino pouvez dire c'est que le Seigneur nous a réellement enseigné pendant euh, mois temps oyo pona euh, thème oyo en fait kono pona ko définir drogue ezani drogue ezali loko nyonso tout oyo et d'abord ezaka ba substance moko boye chimique ekozala mpe ba substance moko boye euh, comment dire euh, oyo bato basalaka cestadire oyo ndeti euh, comment ekoki kobebisa n'est-ce pas kibomoto ya moto cestadire moni na kati ya moto mm. bomoto mpe ezalaka tomona moto mosusu azali mm. motu aza na bomoto te ozomona mais alors soko drogue soki esalaka ke non ekomisaka motu ndeti nyama pourquoi puiske ekobebisa nini façon ya koreflechir ekobebisa façon na yo ya ko penser tango toko continuer na komeka ko expliquer mwa ba elements puisque naza vraiment na temoignage oyo comment dirais-je bien sur oyo na ko na ko pesa na ba ndeko na koloba na yango na koloba yango puisque ndeko aza nanu pret te po ye moko aloba alors naza lokola porte parole na ye c'est à dire c'est pour dire que non drogue na ndenge ya definition ya li substance nionso tout oyo d'abord eko rendre mutu donc dependant hein c'est à dire soki ozwi yango une fois okotika yango soki te faut ozongela yango sous souvent après tango ozongela yango souvent eko deteriore nzoto na yo, ebebisi psychique na yo, c'est à dire makanisi na yo, ebebisi meme entourage na yo, c'est à dire drogue eza eloko oyo normalement soki mutu azwi yango elingi koloba que non o change oza susu na ki bo moto na yo te, nayebi que ba definition eko zala pe ebele soki mutu atali na kati ya ba internet bo mona ba definition eza ebele mais je voulais awa to souligner kaka que non toye ko pesa cours ya drogue te. Mais toli koki grellement koya pona kokebisa na bandeko yango moni na kozwa ba parti weza kaka essentiel na biso frère euh, Alimia il faut kobakisa par rapport ya définition parce que bofika nde bato bazolanda biso ba substance oyo tozolobela oyo soki ba cocaïne nyonso wana mais bautiliza yango aussi na médecine hein? donc euh, je crois que ekomaka peut-être mabe ntango bato baza komela yango en excès c'est peut-être ça je crois que tozala un peu clair là-dessus sur des substances oyo ezali peut-être utilisé médicalement normalement avec ba dose oyo etritaka pe mais komela yango en excès nde nayebi te frère soki tosala ba attention euh, meme soki ezali bali ko utiliser na ndenge ya medicine boye bango déjà ouais. kisi yango moko d'abord donc kisi déjà kisi oyo tomonaka kisi eza déjà ezalaka déjà mabe eza déjà mabe ok mm. il y a des gens oyo bakufa mm. puisque amelaka bakisi ya makasi ebebisi ba ding ba, ba poumons na ye elingi koloba nini awa d'abord un drogue oyo tozolobela ya ba drogue oyo ezalaka d'abord illégal c'est à dire il ya des gens oyo ba travaillaka yango na ndenge na d'une manière artisanale napesaka exemple moke na Kinshasa non toyoka bato mosusu balobaka non basalaka ba nini masanga mwa makasi soki omeli yango masanga makasi soki trois ba gene ba gene wa nini c'est à dire eza biloko moko illégal obi Hum. En fait, yango masanga yango na ba gene, c'est-à-dire que ezala balekisa dose en fait, dose eleki. Non, non, c'est-à-dire frère, ekomi mabe na santé. Frère yoka, hmm. kolekisa dose eza hmm. encore normal. Ezanga kutu dose, c'est-à-dire eza normal te, koboma. Obi? Obi? Si okolekisa dose ya koboma, eza liwa. Yoka nga, yoka nga suka, yoka nga pardon, yoka nga. kosala lobi ke balekisaka dose on dirait ke bayebi dose yango ce que je voulais dire c'est-à-dire bango c'est quoi Ah, okay. batiaka 100 dose mm. soki ezalaka 3 pourcent voilà. 300 okay. pourcent c'est-à-dire bakipaka meme mpa bayeba mm. mesure nini oyo esukaka pourquoi baza mm. na bamateriel oyo ezali donc quoi dirais-je approprié te mpo na komesure mpo na kotala euh, température tout ça c'est-à-dire eza biloko moko artisanal donc nengaka nameka koloba likambo frère alimi alobi même soki balobi ke na médecine bautilisaka yango soki otali bien euh, kisi babengaka kisi mo babenga yango je pense morphium obikisi wana frère mafia wana nde mutu so mutu aza na badouleur ya makasi neti basesa bapesaka yango mais soki ozwi yango na dose ya koleka ebomaka mutu epuis soki ozwi yango une fois okomi dependant nango cestadi ekomi drogue cestadi toko compare jamais ke tobi médecin soki oza médecin eke ozopesa bato eloko akomi dependant nango seke médecine yango donc eza vraiment na na lieu d'etre te donc je sais pas soki hmm. moto oke dia moto moto puisque a thème moko un peu sensible hmm. ouais ouais eh, eh, il vraiment très sensible to ka ko clarifier ba point wana mais ce que passe le ah ouais, euh, la drogue que dit la bible est-ce que na bible on parle de la drogue également est-ce que possibilité ezali ya kokoka mpe kofungola biso na niveau wana est ce que na bible azo parler sur la drogue omoni question eza nini question ezali que hmm. omoni bible au fait réellement na kati ya bible koke balobela drogue balobeli yango te balobeli yango te mais soki moto atangi bible akocomprendre que nzambe azali pour te ke motu abebisa nzoto na ye tozwa mwa tozwa écriture moko awa tozwa écriture moko rapidement toa na 1 corinthiens 1 corinthiens 1 Corinthiens chapitre donc 3 chapitre 3 et puis toujours na verset donc 17 balobi boye toujours à partir ya verset 16 balobi boye ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un detruit le temple de Dieu, Dieu le detruira c'est à dire nzambe aza contre eloko nionstu oyo ezali nuisible na sante na biso yango na nalobi boye tango tomonaka likambo ya alcool na kati na kati ya mokanda ya nzambe par rapport ya alcool balobaka nini bakoma ne vous enivrez pas donc donc donc du vin c'est de la debauche ozomona c'est à dire ba soki otali sikoyo na ndenge ya liste ya ba drogue Alcool alcool pe eza eza pe drogue topesi exemple ya ya soki obi andenge angende agene eh, agene topesi exemple wana agene voilà ezali ezali classifié na ba na ba na ba forme ya ba ya ba ya ba ya ba liqueur moko forte ozomona biso tali na na kati ya bible même euh, de de comment appelle ça de prophète oyo balingaki babotama omona maman na ye bayebisi ye par exemple que non pendant grossesse ya mwana oyo komela ba liqueur forte te par exemple ozomona c'est à dire quelque part eza que non eloko nyonso tout oyo ko changer et ko changer ba ba nini ba bengo ni raisonnement mutu mutu akomi ko déraisonner bible eza ko interdire yango mais peut-être pas par des mots puisque ba mususu balobaka pe parfois cigarette non que c'est na kati bible ba ouais. ba koma yango te mais c'est pas tout ce qui est qui, qui ça dit soki bible elobi eloko te eza lokola moto alobi que euh, exemple exemple Euh, moto apesi exemple abi ke non euh, na kati ya na kati ya oke na pays moko boye exemple oke na, na donc na chine balwa ya chine oyebi yango te mais quand même na kati ya conscience mm. oyebi ke eloko nyonso moto akosala na vie ata balwa ya chine otangaki yango te mais ocomprendre ke eloko nena asala mm, ekozala petre mabe pourquoi Puisque na kati ya mutu Nzambe atia conscience, or conscience wana nde eyali sikoyo juge na yo, eyali juge na yo, c'est à dire c'est pour dire que na kati ya bible il ya pas vraiment na ba terme claire explicite koloba que non drogue ezali interdite non et donc eza te mais par rapport dit tozo tanga nini na 1 Corinthiens 3 17 awa parmi d'autres soki totanga peut-etre ba ba ba ba nini ba passage mususu on verra Mais soki totali malamu mais batu baza kolinga komela kaka yango bayebi ke eza mabe mais baza ko s'adonner na yango frère nayebi te parce que opale awa na temoignage ya batu parce que inge eza pe interessant soki mutu aza na kati ameka pe ko expliquer biso eloko nini bango bayokaka komela eloko oyo ebomaka Voilà. C'est parce qu'il trouve quand même un plaisir parce que là le monde d'abord écoutera cher. Voilà. Mais mutu akondima abebisa mbongo na ye nyonso kaka mpo nango Azomona nzoto naye ezali detruit, nzoto eza kobeba mais azo continuer komela, qu'est ce qu'on peut dire par rapport à ya substance wana? Comment est ce que les gens bazo s'adonner eloko eza ko detruire nzoto na bango? Comment on peut comprendre? Parce que pona bango eza ko detruire bango ou alors nayebi te comment est ce qu'ils ressentent d'abord? Bon, euh, mon frère, peut-être place ozali ozoyoka ngai nanga naza kobenga kutu mon précieux frère hein? Euh, donc euh, hmm. nalobi aza no prier moko te mpo aloba mais vraiment on a eu le temps on a eu mal le temps ya komeka ko euh, kosola sur likambo oyo en long et en large donc mm. euh, mm. apesi nga keke makambo nakoloba yango peut-être awa mais avant naloba likambo wana euh, eloko nini etindaki mm. nga nasala thème oyo ezalaki par rapport ya nataki euh, comment dire euh, euh, reportage moko boye na états-unis oyo ke famille moko donc couple moko baperdre mwana bango ya mwasi ya 17 ans Azalaki donc donc akufi na overdose à dire na c'est ça non overdose excès overdose overdose c'est ça akufi na overdose ya donc ya cocaïne tout ça après comme ba père de moi na ngo ya 17 ans et donc pasi wana ba ba mona eke ba ko ko garder ba vanda bongo te faut pas ça quelque chose pour na ko sauver bato baza ba vivants c'est à dire bato yo misusu bana na banzela boyebi na États-Unis za mboka moko donc milliardaire na na mutu azangi meme donc un cas ba ba vanda donc peut-être que ba avenue moko donc eza mboka moko pe très mm. compliqué donc ça dit ba ko sala siko que ba luki centre moko boye ba ko créer nini ONG to benga ngata bongo ba comme siko ko bengisa ba o ba na problème ba drogue pour personne ba conseil avec euh, avec ba nini ba syllabus avec un mot ba ba za coller ensemble mm. mais nga ce qui m'a tiqué na katia ya ya ya film on ezaki que Donc basali mur moko ya pembe mur moko mulayi ya pembe ezali ndeti moni ndaku par exemple salon mur moko ata ya 7 mètres ya ya pembe sikoyo bako eza eloko te batie meme pas photo siko mur wana ezalaki but nango ezalaki que tango batu baza koya na kati n'est ce pas ya centre wana bayebisi bango boye babi moni mur oyo nde bino bovandi place wana mutu oyo kombo naye ekozala na kati ya mur wana seke akufi c'est à dire batie mur wana pona batu Bas donc mutanga otala mur eza pembe olobi que nalingi te kombo nanga ezala place wana po epesa yo makasi n'est ce pas o donc osala ba rechute te nakati ya makambo ya ba drogue wana natie nafongoli mua parenthèse muke frère oyebi makambo nionso tosalaka avec notre propre force et ekosimba nango te Il faut soki force ya nzambe ezali nde makambo mosusu tokolonga yango puisque drogue ekoma na niveau moko que mutu ayebi meme pas lisusu ye moko ko se controler c'est à dire bango basali bongo na ndenge ya kibomoto bapesi batu condition bien sur avec une bonne intention que tosali mur wana ya pembe Po chaque mutu oyo avandi na kati ya salle na biso awa a donc a se souvenaka ke soki kombo no ekoti kuna ce que donc okufi frère na kata ya mukuse que ce qui se passe après soki cinq ou six mois frère mur etondi na ba kombo frère mur etondi na ba kombo sikoyo maintenant tangu na esaliki bongo na esali nga mua Eh bien te sanga na mawa na bi oh mon dieu parce que mutu euh, même donc une fille donc ye azui batu kutu na nzela bakamati ba, ba, ba, mm. na ye banda komela badrogue frère puisque drogue eza problème nini eza, eza na badrogue mosusu mm. babenga yango drogue de pauvre ezali drogue de riche mpe ezali ozomona badrogue de mm. pauvre wana soki ezalaka badrogue moko soki moto aza komela yango akomi salite okomona moto mosusu azalaki propre kala so bandi komela badrogue wana oyo naboya kotanga bakombo Ba kombo na ngo mingi mingi po to sala na promotion te eza pona ko kebisa kaka ba bato bazo baza ko yoka biso c'est à dire soki omeli ba drogue mususu oyo ali ba drogue de pauvre omona okomi salite ozo kipe su nzoto na yo te ozo kipe su ko meme pas ko ko donc ko pangusa ndaku na yo bref fille wana azwaki bato ebele na kati na kati ya ya ya nzela donc aye na bango na kati ya centre wana malheureusement fille wana ye moko aye kosala su rechute aye komitia su tonga soki ya heroine soki ya cocaine aye kokufa pe suna donc na overdose de bref mur wana etondaki après 5 ou 6 mois nde nga sala nga ma sala nga pasi sikoyo mon precieux frère oyo tozalaka na ye tosolaka na ye nde naye koyebisa ye ke ndeko tala likambo na moni bona boye mais na ba na ba na ba sikoyo ko hésiter koya na message oyo donc liboso n'est ce pas ya ya camera de peur ke ndeko akanisa ke non makambo ayebisa nga naye ko na kati ya camera tu vois nami kotuna est ce que hmm. tu penses qu'on peut faire un thème comme ça ye kutu encourage nga bi hmm. ndeko sala yango puisque ça va sauver beaucoup de gens et je prie que un hmm. jour ndeko wana ye moko frère alima tokovanda nga na yo na ye ye moko akotémoigne n'est ce pas donc makambo amonaki donc bref elingi koba que non ngai donc à partir eloko wana nabayi que non on peut pas laisser les enfants comme ça on peut pas laisser les enfants de dieu comme ça puisque bato oyo même bazali nano bana ya nzambe te bali bikelamu ya nzambe soki siko biso topesa bateme ya boye te puisque makambo mosusu tolobaka na kati ya ba video frère ça n'intéresse pas tout le monde mais peut-être que thème oyo ekobikisa ne fût-ce que moto moko to famille moko donc yango wana sikoyo nakolinga sikoyo peut-être soki oza na question nayebi te mpo nakende nameka kopesa témoignage ya frère ndenge apesaki nga par rapport à ce qu'il a vécu ce qu'il a vécu Voilà, donc en fait, par rapport à Nengo PC, exemple, awa, moni, deda olobi awa, c'est-à-dire, tout ça a peu émission, il y a aussi pour soulever Batou, donc, pour prévenir également, bon, bah, côté, non, on a Ba yeba ke ko banga ba ko banga il faut ezala parce que ezali eloko moko eza ko boma eza ko detruire mais na exemple oti ko pesa awa olobi na mur ba sali mur ya pembe ba lobi oyo kombo naye okota wana donc akufi mais après 6 mois finalement etondi donc qu'est ce qu'on peut dire par rapport na ngo est ce que le message ezalaki passe ou le message ezalaki passe te Et ou alors il ya encore une force invisible oyo eza ko utiliser batu ba bakanga matoyi ou bien comment ce que comment ce que okoki peut-être ko expliquer comment ko comprendre yango que les gens bozo prévenir bango que danger ezali awa mais bato bazali toujours kocontinue kaka tozosala émission oyo tozosala oyo ezala bamosusu galo bakokota mpe ah, bakoti nao te me bakokota qu'est ce qui est derrière cela eloko nyango etindaka mpenza bato basadone eloko wana Comment peut comprendre? Bon, um, je, je pense que réponse wana ezali partie ya makambo ndeko ayebisaki ngai hein, hmm. c'est pas grave mais du moins ezali mm. que hmm. euh, ba, ba facteur ezali ebele mais frère mm. ba œuvre nyonso wana oyo ezalaka kelo mutu akomi marionnette eza ba œuvre ya diable mm. okay. e ba œuvre ya diable frère mm. ntango nazosala nazoluka nameka kocomprendre nini émission oyo de plutôt thème oyo Na kweyi na kombo ya drogue moko yango na baki na kotanga kombo na ngo kombo na ngo donc scopolamine yoka kombo frère scopolamine ba benga yango souffle du diable ba bi drogue wana nazo naza kotanga ngo balobi Euh, donc, scop, donc scopolamine, souffle du diable, provient na suki ya wana sadi omeli donc omeli yango nanu kutu kaka te o respire yango kaka frère solo kaka papa o perdre hmm. contrôle ya vie na yo et tu verras que beaucoup déjà tomona mosusu mona acteur moko boye ya film to star moko boye ya musique ouais. frère mona oyo akufi mm -hmm. bakopesa biso motif ndenge akufeli te mais omona ke hmm. eza basansa ya babiloko oyo mpo ndeko wana aza koyebisa nga ke mabe ya drogue eza ndenge nini Eloko eza na sima wana c'est la puissance du diable. Eza puissance na eza puissance ya Nzambe te, eza puissance pete ko mutu ye mona nkolo bi ke amela nini drogue non. Mais du moins mpo na kokoma na niveau wana esengaka sikoyo ba etape ebele ebele donc yango nde tomeka peut-être koloba yango na emission oyo. Ah frère donc olobi ofongola quand même ma témoignage ya ndeko wana pas to comprendre tout petit peu nde olobaki mpona moni obandi deja kokota sur ba point oyo esololaki na yo est ce que oko expliquer d'abord biso bon eloko nini okoloba par rapport ya témoignage ya frère na biso avant pete topusaka te émission na biso ya lelo voilà En fait, témoignage eza boye, témoignage eza que non, euh, nde nalobi, nalobi témoignage eza po na koloba ke makambo nazo loba awa, to ndeko mpe apesaki ngango. Mais ye moko mutu faut voilà. moi a témoigner peut-être que makambo soki ekobima na ndenge ya ye moko ndenge akolobela yango en fait mm. ngai natunaki ye tosalaki neti interview natuni ye motif nini mm. esalaki ke yo personnellement obanda kozwa drogue par exemple ou bien motif nini esalaka ke non bato bazwa d'abord banda komela drogue ye ayebisi ngai boye alobi ke mm. non ezali influence na milieu Na mbele sikoyo oza. C'est à dire tango tozo loba awa batu bozo yoka biso oyo aza na matoyi ya koyoka ayoka soki oza na muana na yo to oza na ndeko na yo aza na milieu moko ya mabe oyo yo oza ko suspecte eloko ya liboso ya kotala d'abord yango wana c'est à dire milieu nini muana na yo ali ko donc ali ko ko se retrouver chaque fois batu nini muana na yo ali kotambola na bango eloko eloko ya liboso eloko ya mibale alobi ke ezali traumatisme passe Soki ovekaki ba enfance moko boye un peu complique to bo jeunesse moko un peu complique esalaka ke mutu akomi koluka refuge a se refugier n'est-ce pas na drogue eloko ya misato alobaki alobi donc meme na misala c'est-à-dire osala na kati ya, ya compagnie moko quelconque bato baye ko proposer babi ke non vraiment na samedi moko tokenda place moko mpona komela boye tout ça alors ozokota male malembe et puis eloko mosusu alobaki eza mpe curiosité c'est-à-dire bato mosusu baali alingi amona kaka ba effets naza ko ko decourager mutu nyonso awa tala emission oyo pona ake kosala curiosité na ye nali ko decourager mutu nyonso na kombo na Yesu sadi tosala emission oyo te pona kotinda bino na ndonge na liwa tosala emission oyo pona kobikisa bino ye alobi boye nazongi alobi donc curiosité ya bato esalaka ke moto azolinga ateste pona nini pona koyeba comment dirais-je, eh, capacite nini drogue ekozala na kadon na kati ya, ya nzoto ya mutu et puis alobi e, hmm. eloko ya misato mpe alobi eza mingi mingi mpe na kati ya couple oza na mwasi moko to na mobali moko bona baprobteme ebele boyebi yesu te par exemple moto na moto yango koluka ase réfugie na eloko moko donc oyo amoni que eko zala peut etre ko compenser je sais pas ndenge nini donc ba trouble na kati ya relation na bango ba misusu ba kenda komela masanga misusu sikoyo après masanga amoni que masanga ekoki te il faut abakisa niveau d'ailleurs kobakisa sikoyo n'est ce pas drogue sikoyo yoka ba effet sikoyo esalaka na ba drogue oyo ye personnellement ye amona abi ba effet ya liboso abi que donc depression c'est à dire yo olobi que okende komela drogue po okanisi que depression esila nzoka oke kobakisa nde ba depression lisusu c'est ça le problème c'est comme le diable mm. ça dit il vient vous montrer une chose et son contraire alobi no likambo yo yoka yokanisi ke azobali likambo mpona kosauve yo c'est comme tomoni toyokaka tomona te toyokaka moto ake mpa nganga alobi ke non pesanga ntaba nzoka ntaba yango nde motu mais ntango ayebi so pesanga ntaba yo sikoyo otunaki ete ntaba nini omoni Yo hmm. kasi ntabe soko c'est-à-dire diable azali ayebi ndenge akomakie lokuta alobi ke mutu akokoma na baperte ya mémoire mutu akokoma nde nalobi na batentative ya basuicide okomi hmm. ozopusa voiture okangi miso frère okangi miso hmm. c'est-à-dire oza kolinga omona danger moko eyela yo c'est-à-dire mutu akomi na basensation ya par exemple nde tolobi euh, alobaki kutu nisusu donc c'est-à-dire donc suicide involontaire epuis alobi mpe ke non Donc mutu akomi na na monde mususu tout ce que tu vois là batu batu basalaka ye aomona ngo sute soki oyebisi ye likambo ya malamu ye amoni ngo kaka mabe soki oyebisi ye camarade wana camarade wana azali mabe ye amoni azali azali malamu ainsi de suite c'est à dire azo vivre na monde moko contraire ya monde normal et puis to continue alobi que alobi que eza na ba effet oyo babengi effet positif mais nga nalobi ne frère non non non non non nga na oui oui donc hmm. nga na bi to benga ngo effet positif négatif pourquoi hmm. c'est à dire bato mosusu bali soki ameli drogue akomi akomi eh, euh, akomi éloquent akomi koloba bien hmm. mais nga nalobi na oui aza koloba bien mpo na temps nini eza lokola eloko apema non soki otie mopepe ntango otika yango ekokende lokola rapide mais après ekwela yango na se cestadire motu na kati na biso nzambe atya wana aza koyebisa bino bandeko boza kolanda biso na kati na biso nzambe atya ba atout ebele atia mayele atia ba euh, comment dirais-je makasi même la force comme ça nzambe atia na, na, na, na kati ya mutu mais sauf que to exploitaka yango malamu te siko soki mutu az, aza kozwa drogue c'est comme si ondire ma, ma, makasi nyonso wana esangani mais soki drogue esili na kati ya nzoto na ye akomi épuise lokola eloko ya pema donc eza nga hmm. n'est-ce pas mopepe donc bref ezala mpe mwa stimulant soki naina complete mo eza utilise comme un stimulant soki mpenza moto azala alobaka mingi soki ameli donc akomi soki koloba makasi yango mosusu azala soki mpo mpo ayemba mpo ayemba bien ifo amela mpe yango mpe cestadire ke mpo asala mwa discours il faut cestadire ke ya déjà parfois bautilisant comme stimulant peut-être bazoba effet positif na mwa mwana mais justement tobengo effet positif négatif pourquoi puisque ntango Mais kasi oza kozwa yango ça détruit souvent après. oza kozwa yango souvent ekosala ke okomi dépendant Dépendant. ekomi meme La soki okomi soki dépendance. opesa conseil na na mwana oyo oke mpe komela yango donc bien ndenge nini tu vois eko- c'est-à-dire okomi okomi tellement dépendant que tu ne peux plus contrôler donc euh, ton être alors Oko- oko- tu peux tu peux tu peux plus te contrôler au fait et puis alobi so eloko moko que non et et puis mutu Tango omeli drogue okomi ko se croire neti okomi donc surdoue, okomi lokola neti eh tomona yango sikoyo na na ba films ba sikoyo na film ba ndeko surtout ba jeunes oyo baza kolanda biso film ezali monde moko pe diabolique pourquoi tomona yango souvent na kati ya film omona mutu aza komela kisi na donc na alcool nayebi te soki bomona yango mutu azomela kisi azwi molangi moko ya whisky ameli c'est à dire on dirait que ezalaka bongo pourtant toyebi que Ma donc kisi na alcool ezali poison ozo mona sikoyo ndenge moko pe na kati n'est ce pas ya pona makambu ya drogue oyo esalaka que non mutu aza ko se croire un peu puis donc puissant mais nzoka aza ko yeba te que puissance wana ezali pona temps muke après ako s'epuiser lokola je ne sais pas donc donc ballon donc ballon donc ya donc ya mupepe tout ça alors après alobi lisusu likambo alobi que non après après consommation ya nini ya drogue wana ekomaka que mutu nde natoya kobango dja mutu akomi koluka amata niveau pourquoi puisque nzoto na yo emesani na drogue moko soki olingi omata niveau soki omo kende ti un jour okutana na oyo tobengi wana oyo ya souffle n'est ce pas du diable donc nasuka na place oyo mais ba consequences pe ezali tolobaka après napesa yo na parole frère Hmm. Affaire na yala complètement soki de comme ati moto akomi komikata nzoto eh, komikata kutu nzoto salige ekomi na baniveau ya kosepu non c'est vraiment très difficile nanga question en fait omoni bon euh, na ndenge olobi awa ah, do témoignage ya ndeko na biso wana à la base ezouta aussi na éducation également ndenge olobi c'est-à-dire kozata mosusu fréquentation baparent parce qu'il faut contrôle aussi bana Koyeba bana bazali kokutana na banani tout ça donc mingi ekomaka aussi na ba donc ezali ba influence ya milieu place mutu azali ko ko evoluer c'est ça ça dit que place mutu azali ko evoluer soki akutani na place wana bayebisi ke ekendaka bongo aza pe oblige akota na kati ya ya ya ya ya serie wana mais sikoyo comment est-ce qu'on peut euh, comment dirais-je comprendre parce que bon toza na ba ba drogue to pesi de de difference ya ba drogue eza ba drogue biso eza ba riche na ba pauvre sikoyo ya ba riche wana aza déjà na vie ya bien aza déjà na mbongo aza na nyonso mais pourquoi est-ce qu'il ça donne encore la drogue puis de tous à payer bango lisusu même mbongo ne nyonso asisi wana makambo ya drogue comment peut comprendre moto oyo aza déjà na niveau de vie ya malamu mbongo mais ça donne eloko oyo eko détruire vie na ye comment est-ce qu'on peut comprendre ça Bon, omoni frère, problème eza nde nini? Problème eza mingi ezali que batu omoni l'homme n'est jamais satisfait, tu vois. Uh, batu mm. mingi uh, d'abord soki oza na Yesu na bomoi na yo te wana eza na za kolancer appel n'est-ce pas na bandeko puisque video oyo ekointeresse na bato basambelaka mpe te puisque nayebi ke mingi mingi ntango mosusu mona bayoka yango boye nanu mpenza akomi près te na makambo ya nzambe mais biso tozosala yango vraiment mpo na yo ozoyoka biso ata soki osambelaka nanu te Yoka quand meme ti na suka après ozwa ba conclusion na yo. Je veux dire que mutu azalaka jamais satisfait pourquoi puisque euh, mbongo au fait euh, to to to to to bango tiens l'argent ne fait pas le bonheur frère puisque mm. yo zo mona mm. aza na mbongo ebele moyebi malheur azaka nango te frère ozo mona mutu ndeko ndeko wana donc précieux frère nanga aza ko ebisanga que Azo pusa voiture ya sika ya Mercedes ya sika to ya Porsche ya sika mais na kati ya voiture poubelle ozomona poubelle c'est à dire aza même pas na temps n'est-ce pas ya ko c'est à dire azomona salite wana te c'est pour dire que même soki ozali riche tant que oza na Yesu te oza pauvre au fait c'est comme ça au fait c'est à dire c'est à dire na kati na soki oza na omoni pourquoi est-ce que nous enfants de Dieu on a la paix même soki oza na mbongo te on a la paix même soki oza na velo kaka mais on a la paix puisque Le seigneur habite en nous et nous avons cette assurance que comme aza kovanda na biso tosala meme pas effort mais ye soki aza ko garder biso ali ko proteger biso mais bato baza na ba mbongo ebele frère il ne dorme pas nga na yebi bato mosusu tema aza ana mbongo tema ebele alalalaka toujours na je vais dire donc alala toujours na soit munduki na ye ou bien alalaka na mbeli moko ya mulayi puisque azo mona que tango mosusu mutu ako kotela ye po azua mbongo na ye alors soki sikoyo okomi na ba na ba insomnie puisque ozo koka ko lala te et ndeko aza ko yebisa nga pe que non d'autres maintenant prennent maintenant de la drogue po alala bazo bosana que soki azui drogue alali tango sikoyo ako lamuka esali ye ba effets moko boye que il faut aluka susu abakisa mususu whisky ozo mona yango omona sikoyo bango c'est à dire baza ko se detruire yesu aza ko loba na quelque part na Matthieu 22 tango aloba likambo ya kofuta impot Abi a Cesar ce qui est a Cesar, a Dieu ce qui est a Dieu. Yango omonaka mwana Nzambe de vrai, mwana Nzambe, mwana Nzambe mpenza oyo abotami ya sika, eza pasi azala materialiste. Pourquoi? Puisque le materiel fait que moto akoma na monde oyo tozoloba na monde ya ba riche. Soki bisika okomi na bon, je ne dis pas que moto akozala mpe chrétien aza mpe riche, je pas dit ça. Nabi que c'est eza mpenza pasi kozala na vrai chrétien et puis okomi na ba affaire mwa makasi makasi, omonaka ke ekobascule mpe foi na yo. Pourquoi? A Cesar ce qui est à Cesar, elingi koloba que non, soki mbongo ekomi maitre ya mutu, mutu akoma kosala n'importe quoi na mbongo na ye. Bref, bato hmm. baza na bambongo wana frère, ntango bamelaka drogue eza mpona bapese soit badepression na bango, ce qui est euh, faux, puisque ekobakisa badepression, bie balala, puisqu'ils ont des insomnies, ce qui est faux, puisque hmm. après les insomnies, so balali, euh, ata na se ya baeffet wana, ntango bakolamuka, Il ya encore d'autres effets qui vont continuer c'est pas soki j'ai repondu à ta question. Ah ouais. Voilà donc en fait ezali eloko moso moto akoti akoti na piège moko boye ezalaki malamu ezali kokota te ah, okokota ndenge frère olobi ezali ke nazomela yango peut-être mpo wana nalongola basusi eh, ozodela na basusi moko omeli mpo na moment wana omoni okomi na ozoplane ozomona me ntango ekosila Ozongi sous ba problème oluki sous avec comme na dépendance na nango mais fait olobaki awa olobi ezali ezali œuvre ya diable makambo ya drogue oyo donc ezali œuvre ya diable est ce que on peut dire aussi que euh, bato mosusu bazala aussi envoûté na makambo ya drogue est ce qu'on peut parler de l'envoûtement mpo na drogue ou alors euh, eza nango kaka motu kaka ye moko atambolaki mabe akutani na bato ya mabe est ce qu'on peut dire que motu osi bako babwakela ya kobwakela c'est à dire baenvoûté yo mpo okoma okoma drogue est ce qu'on peut, on peut parler de ça aussi Bon, soki toloba na ndenge ya envoûtement déjà euh, eza oui. terme moko mpe monene euh, mm. mais toloba boye natanga na écriture moko mm. rapidement mm. rapidement avant napesa réponse toza na donc na psaume na psaume psaume wana psaume psaume 91 Psaume 91 na debut kaka na jardin na debut wana c'est à dire 91 verset 1 elobi boye celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du tout puissant na kataka place elingi koba nini hmm. nzambe soki aza na mutu na bomoi na ye il se peut que okoki kotrebuche Ndenge, ndenge, ndenge David azalaki ya mwa trebuche, mais tango Nzambe aza na yo, ako garantir yo makambo ya bien pe avenir ya bien. Mais soki moto aza na Nzambe te, tobosana te Jean 10, 10, na verset donc na, na, na, na partie A, Yesu aza kopesa definition ya diable, abi le voleur ne vient que pour voler, égorger. Mais moi je viens pour que le brebis est la vie c'est à dire soki mutu aboyi koyamba n'est ce pas yesu mutu ayambi satana automatiquement là on peut même pas parler de l'envoutement pourquoi puisque déjà du fait que mutu aza na yesu na vie na ye te c'est dire que c'est comme aza quoi papillon Oza rempli mbala moko na diable ye yeshua aza koba na apocalypse abi je me tiens à la porte je frappe mais ye mutu akela biso si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre son, son, son cœur j'entrerai ye mutu akela biso mais alingi biso moko tosala effort wana tondima ye mais le, le diable il n'est pas comme ça le diable il vient il trouve la porte ouverte ou fermée il regarde si bato baza te akoti na ndenge makasi yango abi ke envoûtement Tobenga yango pe bongo puisque mutu oyo aza na Yesu te pona ngai aza dejà envoute sans blague aza dejà envoute que amela drogue to amela drogue te envoutement eza na yo pourquoi puisque tu ne sais pas c'est à dire okotambola lokola lokola na ba instinct sans sans réfléchir sans penser omona mutu mosusu akomi na âge moko avancé mais asama lokola mwana moke mwana mutu mosusu tomona donc camarade moko azoyebisa ngai que mutu moko boye toyebi ye kala aza na ba 60 ans ake tobola litoyi c'est na son âge ya 60 ans c'est pour dire que non eza biloko mutu soki aza na Yesu te mon frère tokoloba kutu envoûtement te mais comme lokola neti diable akoya ko habiter puisque mm. tu seras vraiment son corps pona kovandisa ba démon na ye nayebi te soki euh, mm. ouais ouais aussi eza bien oso répondre na question alors frère nde tozosolola mabadron awa Eh, soki totali malamu euh, bon tozo parle plus na comité oyo tobala lingala communauté na biso euh, soki tomoni totali malamu eza na bandeko ebele drogue ekota na milieu na bango parce que bano utilise yango comme commerce bato babengaka bapimbo boka bapimbo akokatisa hollande belgique france suisse ça rapporte de l'argent Ezali na vente na yango efutaka epesaka mbongo ebele bato ebele basala ba makambo na biloko wana ya ba drogue frère maintenant awa tozoloba na bato oyo bazali detruire nzoto na bango ebebi na drogue mais finalement bato oyo basalaka commerce wana responsabilite na bango problème eza monene bango tokoki koconsidere bango comme banani soki ba benga ba dealers tout ça bato ba tekaka biloko wana bango baza aussi na responsabilite ya munene mbongo wana baza koya nango bamosusu bakende kopesa mpe babunda na baeglize banini baotonga mpe eza mbongo ya salite ces gens là oyo basalaka vente nango tokobenga bango banani frère frère naboyi kofinga puisque non mais parce que bango nde baza kodétruire bango baza kosala naza kozanga même qualificatif en fait omoni omoni moyibi un voleur hmm. soki aza commerçant yoka bien frère un voleur hmm. aza commerçant Bike ako tekela yo ako tekela yo zelo na place ya sukali oyebi yango sukali ado yo mwana sikoyo soki sombi sukali ma ye atie zelo na kati puisque c'est c'est à dire c'est comme hmm. ça ba dealer wana mpo na bango bango déjà basi ba signer ba bike biso donc euh, ouais donc ba ba agent diable to ba agent diable en fait justement comme on dit là-bas justement frère basa ba agent diable mm. Nzambe alobi na to tango tangi na 1 Corinthiens 3 alobi que non celui qui détruira donc euh, mon, mon temple bien mon corps bien son corps je vais dire moi aussi je le détruirai c'est-à-dire celui qui détruit le corps de l'autre sera aussi détruit c'est-à-dire ce sont des agents du diable frère il n'y a pas notre mm, mot mm, mm. puisque moyibi c'est encore euh, light c'est encore pete frère c'est-à-dire baza na ba comment est-ce que yo et puis mingi ndeko na yebisi nga mingi oyo bateka yango bamela yango te tu imagine mpe ba pamela yango te cest ba bayebi et puis ce qui m'a beaucoup touche tant to prepare nini nini oyo ndeko ayebisi ngai mbala liboso na vie na ye azwa temps akende kotala ba effet ya mabe ya drogue tu t'imagine un peu frère les gens prennent ça imagine toi babi oyo babengi drogue ya bato ya salite wana frère basala yango na basima ndako ya ba Londres ya ba na boye kotanga ba kombo po ekoma neti To pesa ba soki nini mais alors eza biloko moko diabolique pourquoi eza na ba dose moko kutu ezali indéfini quoi c'est à dire bayebi eloko nini eza na kati te c'est comme si tomona yango nayebi te soki na mboka nini na ba colombie wana mona moto yango otamba na nzela amoni ata nini euh, comment dirais-je euh, boîte ya ya coca boye azwi amela nga mela puisque Donc na kati naye aza ko kauka pourquoi puisque il n'a pas pris de la drogue ozo mona c'est à dire bato ba teka yango aza en manque baza vraiment ba donc hmm. ba agent ya diable frère il y a pas un autre mot il y a pas un autre hmm. mot hmm. Ah, bon, pas minute pe kendaka mbangu ezali vraiment sujet moko vraiment très intéressant mais frère par rapport ya ndeko bosolani na ye na témoin ndenge alobaki mais maintenant olobi aza kobima moke moke na kati ya libulu wana Peut-etre pona ba ndeko mosusu pe oyo baza kolanda biso oyo peut-etre baza pe na force te ya kobima, nayebi pe sœur moko egalement kala peut-etre ako temoigner par rapport na yango egalement, kobima comment ye asalaki po abima parce que kobima ce n'est pas facile, kokota ezalaka beaucoup plus facile mais kobima eza plus facile, a puisaki force wapi po abima? Est-ce que le fait ya koyamba Seigneur Jesus-Christ comme Seigneur Sauveur Ezali suffisant pour que mutu oyo aza plonger na kati ya ya drogue wana ya dependance wana ou alors il faut seulement ko suivre un traitement medical pour complètement ko bima na kati ya libulu wana. Frère première possibilite yango yango yango yango nde ya bien. Oui. Traitement omoni traitement mm. uh, eko simba mais soki na kati na yo Yesu avandi te. okotika drogue okomi osala makambo mosusu et puis qu'est ce qui me dit il me dit meme que à partir ya drogue moto akomaka mpe moyibi pourquoi puisque oza na besoin mbongo il, il, il, il me dit que même fille moko ati okufa na france bato ya france bayebi mikolo oyo fille moko ati okufa na france na overdose bafille baza ebele na kati ya makambo wana c'est-à-dire so na bindeko na minute oyo tozoloba C'est la grace de Dieu, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu puisque mutu akoma na, na niveau a denoncer makambo oyo bien que alobi que bon soki abiki aloba ngo siko na ba video esala ba ngabi te kozala no presse te za za za no calme yo moko oza sûr que oza vraiment vraiment 100% c'est-à-dire ndenge toza na ye na ndeko ndenge tozo sola na ndeko c'est-à-dire ça fait Quelques semaines oyo ye alobi que non vraiment degout penza ekoti makasi ça dit gout wana kutu eza lisusu te et puis ça lui manque meme pas ça lui manque meme pas et pourtant soki na ba temps normal trois jours kaka ozui yango te abi omona neti nzoto okomi ko bouger po oluka ozua yango abi surtout ye moko te mais abi batu oyo ayebi Il ya il ya des filles il ya des familles oyo ayebi et puis ye kutu mutu akotisaki na kati ya milieu wana c'est c'est une fille ozo mona et puis ba ba ba biloko wana esalaka que non ça coute tellement beaucoup que mutu ako perdre meme vie na ye sociale ozo mona donc bref elingi koloba que non pona mutu atika komela masanga po mutu atika komela drogue po mutu atika komela cigarette C'est Dieu nzambe mutu ako kangola mutu c'est Dieu qui peut n'est ce pas change la vie d'un homme puisque à partir ya saint esprit so avandi na kati na yo akozua possession ya vie na yo puisque mutu azangi saint esprit c'est comme quelqu'un qui Oh na bi aza corps moko vide eza eza kotambola alors les demons vont t'habiter mais soki oza na saint esprit na kati ya bomoi na yo ye nde moto akotambwisa yo cestadire okomi kokende soki okende gauche abi nono okende droite cestadire okomi koyokela mongongo ya nzambe okomi koboya kokende na banzela oyo kokende liboso et du coup mposa mpe ekomi kosila yo après omona mpe ke obosani mpe likambo yango Donc je pense que réponse nanga eza claire. Voilà donc eza ezali ndenge olobi il faut une décision personnelle également mutu et puis okoti na vie ya Nzambe pour que obima na kati ya ya libulu wana parce que ezalaka facile te je crois que bato ebele bameka me bazonga bameka bazonga baza toujours force te mais tozokende moke moke na suki ya émission parce que bon ntango mpe ezokende mbangu mbangu mais frère nayebi te quel est peut-être le message parce que là tokokeka yo na prévention parce que bon Ba mosusu bakoti nanu te, ba mosusu ba na porte balingi bakota, bango baza na kati wana tokosengaka bango baya epai ya Nzambe po babima na kati ya libulu wana parce que nde tozoloba awa drogue epe ebimaka mutu kaka liwa, ebebisaka nzoto ya mutu, ekobebisa mutu nayo, ekobebisa tout ya vie nayo, neti oyo outi koloba awa ekoma moyibi, ba mosusu bakomaka il faut asala kindumba po azwa kaka mbongo kaka pona drogue. Donc tala niveau mutu ako comme ça dit que tu ne peux pas penser à autre chose. Projet ya vie eza te, tu n'as aucun projet eloko na ça dit que tango yo lali, olamuki ozo penser kaka omela ka drogue. Eza eloko mususu te. Ozo imaginer quelle dependance ya mutu ça dit que vie na yo mobimba ezo passer kaka pona komela kaka eloko wana. C'est quand même assez euh, déplorable. Alors frère, peut-être na niveau ya prévention. Comment est-ce que tu peux peut-être message tu peux pesa makasi na bana ko bazona na biso awa po ba kweya na libolo ba ndeko mususu ba kweyi te qu'est ce qu'il faut faire? Bon, euh, préparation ezali, euh, j'ai préparé un peu mm. ba, quelques, ba, quelques lignes, mais na, na mais qu'on survoler un peu vite vite nde tobaki ba conséquences mm. oyo ndeko abisaki ngai ba conséquences justement okay. euh, donc euh, mm. conséquence nde tolobaki mutu donc euh, akoperdre contrôle Donc donc ko perdre controle n'est ce pas ya vie na ye c'est à dire vie donc c'est à dire ko perdre ki bomoto na yo meme pas pense na ndenge ya pense na ndenge ya ba agissement omona mutu abomi mutu bino okanisi abomi mutu kaka bongo nzoka ye na kati ya na kati ya mutu na ye on dirait aza komona lokola lokola ndoto au fait c'est à dire ememi tellement na mosika que aza akomi ko Comment dirais-je akomi ndeti komona makambo nyonso ekomi lokola na kati ya victoire hallucination c'est à dire euh, mm. nde imaginaire et puis ba trouble ya ba ya ba sommeil nde to ko ba ah, il y a des gens qui pensent que lorsque je vais prendre ça na ko lala tu vois un peu mais entre temps et ça so ba trouble ya sommeil na kati ya bo ya bo moina yo donc euh, wana ezali ba ba biloko oyo eza na kati ya ndeti comment dire na na kati ya ba consequences et puis euh, par exemple soki ndeti nde na lobi eza lokola anesthesie wana na, na, na bakisi lokola soki mutu basali operation ya, ya munene avant ça bakopesa ye tonga pona anesthesie de, de façon que partie wana ekoma n'est-ce pas donc neti ekufi po ayoka pasi te soki siko anesthesie esili effet anesthesie esili boyoka mutu akomani na pasi ya muluka bakisi amela pourquoi puisque Sikoyo nzoto naye ezongi normalement eza ndenge moko pe consequence ya drogue eza que soki omeli yango na temps nayo oyoka siki oza na donc oza aux anges mais tangu effet wana ekosila yo okomoka ba mutu pasi moko boye oyo nanu oyoka na vie nayo te et puis nini susu nervosite hein mutu akomi nerveux sans cause donc sans sans raison plutot sans raison mutu akomi agressif mutu akomi na akomi na colere moko exagere wana ba consequences et puis consequence ya makasi ya lisusu perte de bien hein, c'est à dire oko perdre pe mbongo puisque ekutaka enorme ba biloko wana et puis aussi tango ozo perdre mbongo soki ozalaki mutu na kati ya foyer to na kati ya libala oko perdre pe libala oko perdre pe bana alors je pense que wana ezali ba consequences. Bon sikoyo nayebi te ba prevention a moins kozala na likambo aloba vanda na ba prevention frère. Non non non okokende na prevention okokota na prevention. Voilà prevention oyo moni euh, émission tobaki eza émission moko caractère vraiment moral topesa bato conseil mm. yango tobaki tokende nango boye et puis euh, totangi ba passage biblique mingi te mpo ndenge tolobi na kati ya bible eza mm. ba explicite te que non boye te boye te non mm. mais toyebika ke eloko eza mabe C'est-à-dire que soki moto ali ko nuire nzoto na ye, aza ko commettre le peche oyo Nzambe alobi que ye mpe soki moto wana a detruire corps oyo ezali biso, soki o detruire corps na yo, Nzambe ako detruire ame na yo ou bien ako detruire yo. Mais prevention ou bien ba leçons na ko tokoki ko pesa na bato baza kolanda biso ezali que non, mpo na ba oyo nanu ba nanu ba donc ba toucher na drogue te, bakoti na libulu oyo te, puisque categorie ezali hein, il ya des categories par exemple des gens qui Ba tambolaka na batu bamelaka yango dejà mais ye nanu a touche yango te ndeko ndenge ozoka emission oyo moi numero ya mutu wana botambwa naye amela yango efface yango vaut mieux ozanga camarade o gagne vie nayo que ozala na camarade o perdre vie nayo puisque soki oza d'abord na milieu ya mabe nde tobaki na ebandeli Ekoki ko pousser yo un jour omeka yango kaka. Peut etre oboya yango mille fois mais mille et unième fois boye omona pe ozui yango pe omeli yango. Eloko ya liboso yango pona batu oyo ba meki yango te. Oyo pe na ba meki yango te nalobi boye koluka te ke o tester drogue. Nalobi ko tester drogue eza lokola mutu akoti na auto route apres akangi misu nde napesaki exemple ya ndeko aza koyebisa ngai okangi misu ozo pusa na kati ya auto route. Eza lokola c'est à dire oyebi place oko oko oko tutana te au fait donc eza pina na na cadre c'est à dire muto nanu ameki yango te eloka liboso na bi kokima ba camarade ya mabe puisque donc de mauvais compagnons corrompent donc de bon donc de bon mœurs eza très important ko comprendre c'est à dire mutu okima ba ba camarade ya mabe Pona ko eviter que omela eloko wana ou bien omeka yango, ya ya ya mibale koluka te ke o tester po omona ndenge ezalaka puisque ezali ekomema yo peut etre na na deuxième pas puis troisième pas et puis ya suka ezali donc ko mitika te ozala tenter puisque omonaki na na na kati ya film balakisi acteur moko boye ameli yango après akomi kopesa ba nini ba ba ba meeting ba meeting na kati ya batu ou bien akomi kosala ba nini ba ba commerce oyo babengaka ba commerce ya ya bourse wana bomonaka aza motive non non wana eza ba science fiction ya ba biloko ezali nango ya solo te ekobebisa bo bono pourria mais pour pour ceux là qui basi ba meli yango dejà euh, mais nanu bakomi dependant te hein wana eza catégorie mosusu donc omela yango mais nanu okomi na dependant te c'est à dire tu peux des fois aussi faire une semaine omela yango te Ce que quelqueque part oza nanu vraiment na danger mingi te donc tika yango tika yango lelo soki otiki yango lelo ekosunga yo que non okoma musika na donc na bolamu c'est comme comme on dit quelqu'un qui monte soki omati omati omati omati omati soki okomi na likolo mingi jour okweya okopanzana pourquoi soki mutu azokende na direction ya ya mabe eza lokola ozokobakisa toujours pas donc ya mabe pe donc au devant de toi. Donc bref mutu oyo nanu akomi dependant te nasengi na bino botika yango et puis nalobi bo se separer na bateau bateau oyo bamelaka yango to oyo batekaka yango c'est la meme chose aussi et puis boluka koyeba ba effets nini oyo ba biloko wana donc ezalaka nango tokoki koloba biloko ndenge ndeko apesa ngai ba ba consequences nango tokoki mpe kopesa donc liste awa donc bref mutu nionso sikoyo oyo alingi mpenza akoma clean Eloko eza kaka moko ako sala like no ami pesa corps ame esprit epa yeshua jesus christ puisque soki bo moyi no epesami epa yesu masiya vie no eko change peut oza na ba question mususu oko tuna biso après toza wana nde kaka tolobaka toali accessible toali secte te que tobombanaka no toa accessible soki olingi obenga biso obengi biso obe okomeli biso toko zanga te kopesa ba element mususu peut oyo tolobiaka te na kati ya emission nzambe apambola biso Merci frère Kashisha, ndenge olobi na bandeko baza kolanda biso, bon mpe bana témoignage ya kosala peut-être bazali na kati wana ou peut-être babima na kati wana, ça peut aussi kosunga bandeko mosusu parce que témoignage vivant yango eza mateya monene. So moto ozali sa kota na kati aye ko expliquer vraiment ndenge azali ndenge abimi, peut-être bamosusu bana na kati bazoyeba te ndeni bakoki babima, bazoluka babima bayebi te, ekoki ede peut-être na bandeko mosusu oyo bana situation moko ya mpasi parce que to eza situation ya mpasi moko donc Obe mutu akoti aza na kati ya piège wana akangami azo yeba ta ko bouger ndenge nini. Donc bo peut-être basi babima na kati wana ba témoignages na bango ekoki kosunga peut-être bandeko mosusu et puis bango peut-être balingi bakota bango peut-être babanga par rapport ya témoignage oyo bandeko mosusu bakoki ba basala par rapport ya makambo ya tolo. Je crois ezali vraiment sujet moko très important tokoki kofungola yango lelo parce que tolobela mingi makambo mosusu mais makambo mosusu oyo ya drogue eza quand même makambo eza komine quand même société na biso surtout jeunesse na biso toza awa na kati ya poto tomona bana biso nde baza kokola awa Avenir eza dejà sombre. Avenir vraiment eza sombre, toko stigmatiser batu te, mais soki totala ba jeunes ndenge bazali kokolela, ba jeunes bakoti na kati ya makambo ya drogue, toyebi te lobi ekosuka nini. Je crois que c'est peut-etre lelo oyo maintenant nde tokoki peut-etre kosala un effort, kosunga peut-etre bandeko na biso, ba familles mosusu oyo peut-etre baza kati na ba difficultes oyo peut-etre bazoyeba te ndenge bakoki peut-etre, il faut komeka mpe ko aider bango parce que je crois que tozokende vraiment na contre mur surtout awa na bamboka toza awa belgique ba france ba londres ekoti makasi makambo wana ya drogue bana bazali kobeba na ndenge oyo tokoki kutu kodefinir yango awa te merci en tout cas frère kashisha pour cette émission merci également na bato oyo balandi biso partout à travers le monde tokuta en tout cas prochainement na prochain numéro botikala vraiment malamu esika bozali merci beaucoup nante frère kashisha soza elomba bazaba tosisa biso donc vraiment lona abikaka waza matwa koyoka ayoka